Всем привет! Продолжаем проектирование колеса. Э, я выполнил доводку модели, э, изменил где нужно э, геометрию деталей, добавил винты, добавил подшипники, проверил все на интерференцию, то есть нигде ничего теперь не пересекается, все аккуратно, прекрасно, все с необходимыми зазорами. <clears throat> Теперь а, давайте выполним чертеж на нашу сборку. Идем создать чертеж из сборки. Выбираем шаблон чертежа. Давайте выберем вот такой вот штамп. Вы можете выбрать другой. И здесь мы можем перетащить вид на лист. Для того, чтобы нам э, исходные точки не мешались, вид исходные точки. Увеличим масштаб, допустим, один к одному давайте сделаем. В принципе, конечно, э, у нас ну, похоже на оригинал. Сделаем э, здесь разрез. Да, вот таким вот образом. для того, чтобы линия разреза э, у нас не убежала, мы можем ее э, отредактировать. У нас как-то она криво стоит. Да, вот таким вот образом. Да, теперь все э, винты у нас попадают. Затем здесь давайте сделаем выров. Рисуем сплайн. и на, наверное, 15 миллиметров, 12 миллиметров. да, вот таким вот образом. Здесь проставим размер Проставим осевую линию. Да, кстати говоря, насчет э, вида сверху, да, я был немного неправ. Здесь Э, виден только один бандаж, не видно э, корпуса и крышки. Но, однако же, все равно у господина Боголюбова есть ошибка. Э, здесь на виде сверху у него почему-то не видно болта под позицией 9. Странно, но где он находится, непонятно. Хотя мы вот здесь вот видим эти два болта, они присутствуют. Дальше можем проставить указатели центра для окружностей. И проставить размеры. Для того, чтобы поставить э, размер габарита, я предлагаю здесь поставить точку и от нее уже Да, не хочет он цеплять эту точку, но ну, давайте вот так вот поставим 130 миллиметров, а здесь 72. Также давайте проставим а, позиции. Да, вот здесь 85 миллиметров. И для того, чтобы как-то их упорядочить, есть специальный инструмент под названием магнитная линия. Выделяем позиции. И вместо текста выбираем позиции. Дальше можем а, добавить спецификацию, а, если необходимо, и сделать деталировку. Да, еще, наверное, для а, лучшего понимания конструктива этой сборки я предлагаю сделать вид с разнесенными частями. В этой конфигурации выбираем те детали, которые необходимо разнести, и оттаскиваем их. Да, отлично. Сохраняем. А Solid причем всегда предлагает сохранить стандартные изделия каким-то другим именем. Да, кроме вот этого. И теперь добавляем еще один лист. перетаскиваем сюда нашу модель. Выбираем такой таксонометрический вид и отобразить в разнесенном виде. При необходимости можем увеличить масштаб, например, вот такой вот. Добавить спецификацию. У меня здесь своя, свой шаблон спецификации. Не, не помещается слишком много изделий. Ну и добавить сюда позиции. Можно, конечно, воспользоваться автопозицией, а можно делать это вручную. Выделяем все позиции и щелкаем место текст позиции. Ну вот, чертеж сделали. Осталось только сделать деталировку, но это уже не так трудно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео и предыдущий по построению а, сборки колеса. Подписывайтесь на мой канал. Еще будет много интересных видео. До новых встреч.